съм аз Кой? Аз съм българче, аз съм българче Ракиско момче, моя глас Чуй, чуй как те зове, нося жар в ръце Аз съм българче, ракиско момче съм Истински дори не съм Не мога и не искам на времето враг да съм Музичка, кафе, а пред мен е цветове История от векове, поклон пред нейните музе че дете на тази земя Гордея е с това, тук се чувствам у дома С прецата си летя, нямам нужда от крила Имам пълна свобода, да съм прав и да греша Избирам се това, имам смелостта Моята съдба с твоята е горя Мо, моята съдба Моята съдба с твоята е горя Погледни морето, погледни небето Погледни към Балкана, усети ги в сърцето ни земята, вечна любов към децата Пази България, тя е свята some miles силна майка ме не е родила с хубости блага обилна моята родина мила Аз съм българче, обичам нашите планини, зелени българин да се наричам първа радост е за мене Аз съм българче, свободна в край свободен, аз живея всичко българско и родно любя, тача и милея Аз съм българче и растам в тим велики сладно време съм на земя прекрасна, съм на юнашко племе Чувам гласо съм аз аз съм българче, аз съм българче Тракиско момче, моя глас Чуй, чуй как те зове Нося жар в ръце, аз съм българче Кой съм аз? Кой? Аз съм българче, аз съм българче Тракиско момче, моя